干大项走，做一个走。咱们这种人迟早会被干掉的。我不是江湖上的人。现在你就是江湖上的人。 我再问你一次，谁的枪？我的。表哥离开过你吗？斌哥在这里已经有女朋友了，就是要让他亲自告诉我。我为你做了五年了，这只手成功了。 你在就把自己弄成个这了，你这是生意思？斌哥回来也不说一声，再弄也是你的了。你若为吧，咱们就不能讲究点儿？对你五千。那你干是收留我了。